Dienstag, Dienstag 6 Uhr einmal rumfahren, dann noch einen Termin. Und der Kunde will ja gucken nochmal ins Branchenbuch, guckt nochmal ein paar Läden, außer gibt es eine deutsche Kneipe. Ich habe jetzt keine Ahnung, hast du jetzt vor, dass wir nur ein Abspielgerät haben mit Lautsprecher, um das dann übers Megafon zu verstellen? Megafon zu verstellen, na dann geht das. Das ist cool halt. Volk. Leipziger Jugend. Viele haben gedacht, der Zug ist abgefahren. Das stimmt aber nicht. Seitdem es uns die Front Deutscher Äpfel, die einzig wahre nationale Kraft hier, gibt, ist der rechte Pöbel komplett konfus. Wir treiben ihn vor uns her, wir machen ihn fertig, wir sind die einzige wirkliche nationale Kraft hier schon immer gewesen und auch in alle Zeiten. Sachsen, national und überhaupt, ist doch egal, wo man herkommt. Danke. Der Führer erklärt hiermit ausdrücklich die Aufbaujahre, an denen ihr mit Blut, Schweiß, Tränen, unendlich viel Zeit und sogar euren Eltern sogar mitgewirkt habt. Der Führer erklärt diese Aufbaujahre für beendet. Es beginnt jetzt, unsere Bewegung tritt jetzt in eine neue Phase ein. erstmal die Nazis selber stört extrem, dass wir uns ein bisschen lustig machen. Also die regen sich auch pausenlos in ihren Internetforen und sowas darüber auf. Und die nächste Sache ist dieser Symbolklau von den Nazis gegenüber den Linken. Das ist extrem. Die Musik, die Texte, die Parolen, ihr Konzept, das ist im größten Teil fast nur abgekupfert. Und auch ihre Symbolik, die sie benutzen, ist im größten Teil stark abgekupfert. Und ich sag mal, was sie können, können wir schon lange werden jetzt von uns allen Personalien aufgenommen, das ist auch richtig so, damit wir die Archive dieser Welt Einzug halten. Äh, es geht darum zu prüfen, ob das, was Sie jetzt tragen, äh, Uniformteile darstellt. Sie wissen ja, Uniformtragen ist auf der Versammlung verboten. Ja? Auch Uniformteile. Und das würden wir aber jetzt nicht vor Ort einschätzen wollen, sondern wir würden das dem Zusatz. Wir sind ja untergliedert, also wir sind die Absukont an sich. Und wir haben aber eben auch eine Jugendorganisation, das Nationale Frischobst Deutschland. Und ähm, Apfelfront insgesamt, also mit NFD, würde ich sagen, sind so ähm, 25 sehr aktive Mitglieder, aber wir können es immer auch noch aufstocken oder sowas. Ähm, auf den Apfel, ähm, nicht nur wegen Holger Apfel, auch, aber eben auch, weil es im Prinzip die typisch deutsche Frucht ist die Skills gegen so Fremden zu verteidigen natürlich. Vorne Mach noch Rabatt und mach alles dann. 8 Euro alles komplett. Guck mal wie viel 40 Kilo Äpfeln das ist 7 Euro kein Preis. Ja. Äpfel jeden Euro im Jahr. Wer damit? Alles 7 Euro, komm. Komm, mach mal. Gib dir 5 für alles. Alles geht nicht, überhaupt gar nicht. Das ganze, das ganze Spiel mit den Äpfeln und das, äh, die Reederei um Bananen raus ist nichts weiter als Chiffren. Was wir versuchen, sind Goebbels Hitler-Reden, ähm, NPD-Parteiprogramme zu dekouvrieren als propagandistische Konvolute, sie zu überspitzen und damit deutlich zu machen. Apfelsaft! Apfelsaft! Was gibt der deutschen Jugend Kraft? Apfelsaft! Apfelsaft! Was gibt der Apfelsaft! Apfelsaft! Also Nationalismus wird hier schon ziemlich von der Pike auf erlernt. Und dann hat man eben dann die bösen Bösen, äh, die das angeblich übertreiben, die heißen dann halt NPD. Und es gibt dann die Guten, ähm, die heißen dann na, die Namen der bürgerlichen Parteien. Es gibt den gesunden und den ungesunden Nationalismus. So, das ist ein bisschen die Trennung. Ähm, über beides erheben wir uns natürlich, weil wir heißen Nationalismus generell nicht gut. Leipzig macht euch keine Sorgen, wir sind wieder da. Leipzig, wach auf! Wenn man Presseberichten Glauben schenken darf, Taz und auch Berichten von äh, Informanten aus Berlin, äh, wird der 1. Mai von Berlin nach Leipzig verlegt. Also Leipzig hat nicht die Olympiade bekommen, sondern kriegt dafür den 1. Mai. Wir werden wieder versuchen, auch fürs Entertainment zu sorgen, der eingesetzten Polizeibeamten. Wir werden wieder einfach die der gute Laune-Faktor und wir werden der bestangezogenste schwarze Block aller Zeiten. Hier marschiert der Gucci-Block. praktisch ähm, sinnfrei da irgendwas mit Gewalt zu machen. Und ich denke, man kann erstmal viel erreichen, denn wir haben ja auch so, so einen entertainerischen Anspruch. Die Leute gehen auf Demos immer relativ schnell. Und ähm, wenn wir da auftreten, auch als Unterhalter, dann ermutigen wir die Leute natürlich auch, dass ähm, die länger da bleiben und somit dann auch die ganzen friedlichen Blockaden oder sowas, die sie machen, dann auch wirksam sind. Ähm, jetzt versuchen wir mal irgendwie Tuchfühlung mit dem Feind aufzunehmen. Sichtkontakt, gegebenenfalls akustischen Kontakt, um dort dann eine Verlautbarung zu machen und Herrn Worch und seine Truppe psychisch zu zerrütten. Wir haben ihm schon am 3. Oktober unmissverständlich klargemacht und ins politische Stammbuch geschrieben, Christian Worch, Horch, diese Stadt ist zu klein für uns zwei. aktuelle Stand ist, ähm, dass Christian Worch natürlich ähm, für einen längeren Zeitraum regelmäßige Demonstrationen in Leipzig angemeldet hat und über verschiedene Medien, also vor allen Dingen das Internet, äh, zu diesen Demonstrationen aufruft. So auch ähm, in diesem Jahr wieder zum 1. Mai. Also Christian Borch war ja die letzten Jahre am 1. Mai in Leipzig. Ähm, und ähm, schon seit einigen Monaten eigentlich ähm, die rechte Szene, vor allen Dingen aus Mitteldeutschland, nach Leipzig hin mobilisiert. Also aufruft, nach Leipzig zu kommen, um sozusagen den Kampf um die Straße zu führen. akzeptiert keine Ausweichroute, will unbedingt hier durch und ähm, die Frage ist, ja, wenn die Bullen so weitermachen wie vorhin, dann schaffen sie es. Wenn wir in Aktion treten, protestieren wir nicht nur gegen rechts, wir protestieren auch gegen die versteinerten Formen, und denke ich, unsere Haltung zeigt das, äh, gegen die Sachwalter des staatlichen Gewaltmonopols, wir demonstrieren gegen die Medien, die jede kokelnde Mülltonne als äh, sofort Bild nehmen, um es medial vervielfältigt hinaus zu posaunen, um da einen Skandal passiert. Ich habe ein bisschen was ins Ohr gekriegt, das war relativ, das hat extrem schmerzhaft wehgetan. Habt ihr euch das so vorgestellt oder hast du dir das so vorgestellt heute? Äh, ich dachte mal, dass man mit friedlicher Demonstration was erreichen kann, aber wenn so der Staat einfach mal durchgreift, die Bullen und diese ganze Gesetzgebung, dann ist das extrem traurig. Aber Sie sehen doch, jetzt machen Sie wahrscheinlich die Straße da drüben frei für die Nazis. Ja. Natürlich, wir können ja nicht mal die Straße wechseln, die Straßenseite. Erfolg der Rechtsradikalen in den letzten Jahren beruht darauf, dass sie sich von sämtlichen alten Generals Mief freigemacht haben, dass sie begonnen haben, ähm, Formen linker, eigentlich demokratischer Bewegungen zu adaptieren, dass sie begonnen haben, Symbole auszuhöhlen, dass sie hervorragende Rechtsanwälte haben, hervorragende Propagandisten, ähm, das Wettrennen der rechten Propaganda gegen den sagen wir mal, gegen den demokratischen Mainstream, hat bereits begonnen und wir versuchen ganz vorne an der Spitze mitzulaufen. Wir sehen da eine echte Gefahr. nur die letzten 60 Jahre in diesem System anzuschauen. 60 Jahre, die verwendet werden, ein Spiegelbild des Wollens dieser Demokratie. Und dass das passiert wird, Staunereich, jeder Schuss ein deutscher Soldat, da könnte ich gar nicht so viel fressen, die Herren von der Apfelfront oder Damen von der Apfelfront hier persönlich auftreten, bin ich gerne bereit, mich in entsprechender Form mit Ihnen auszutauschen, Dieter Äpfel gegen Äpfel. Ja. So. Aktuell wird es damit weitergehen, dass hier eine Zwischengrundgebung stattfindet und dass anschließend ein Rückmarsch zum Bahnhof stattfindet. Weil die weitere Strecke, wie ich von der Polizei erfahren habe, durch äh, gegnerische Aktivitäten wohl so blockiert ist, dass die Polizei sich veranlasst sah, den polizeilichen Notstand auszurufen. Das ist doch eine, wenn das nicht ein Sieg ist, habe ich das nicht gesagt? Kameraden, Kameraden! Wie viele Jahre, wie viele Male hat Christian Worch versucht, diesen Platz zu erreichen? Es ist ihm nicht gelungen, aber uns ist es gelungen. Ihr seid die Jugend, ihr seid die Zukunft, ihr seid dieses Land, diese Stadt, diese Welt. Erinnert euch mit Stolz und Freude an diesen heiligen Moment, in dem wir hier im Kreise der alten Kämpfer gestanden haben, um uns haben filmen zu lassen. Ich danke euch allen, die mit mir gegangen sind. Der Führer ist gerührt.